こんにちは。はい、こんにちは。今日はそのえさんに聞いてもらったインタビューをします。えっと、少しそのえさんのことについて話してください。はい、私は沖縄県出身のそのえと言います。と現在は主人の仕事の関係でハワイに住んでいます。 うん、はい、今日はどんな食べ物について話してくれますか。はい、えっと今日はですね、日本の代表的な調味料の一つである味噌について話したいと思います。えっと味噌は何ですか？と味噌とはあの大豆を発酵させて作る発酵食品のことです。と主にあの調味料として使われています。 えー、自分で作りたいならどうやって作れますか、えっと、昔は、えっと、各家庭であの作られていてさまざまな作り方があるんですけど、えっと、今日はその文化も薄くなり、えっと、お店で買うようになりましたね。で自分で作るとしたら、えっと、まず材料は、えっと、大豆塩麹菌が必要になります。 と大豆を、えっと、よく洗い一晩、えっと、お水につけておきますでその後、えっと圧力鍋で1時間煮ます、でその煮汁と、えっと、大豆、えっと、あとお塩と、えっと、米麹を、えっと、フードプロセッサーに、えっと、かけて、えっと、ペースト状にしますでその後 えっと、私は発酵器を使いますで発酵器で60度8時間にセットして出来上がりですへ結構時間かかるですねそうですね昔ながらだと、えっと、約1週間ぐらいもっとかかりますね、うん、でも、えっと、現在は、えっと、機械などで、えっと、時間が短くなりますねそうじゃあこれは味噌そうですね、ね、えっとたえっと、3種類用意してます でこれが、えっと、白味噌でこれが米麹味噌でこれが赤味噌ですね。えー、そうですね。はい、私はね味噌汁が大好きです。うちの家族も大好きで、 <laughs> ほぼ毎日あの作って食べてます。おいいね。はい。スノイさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。